ශ්‍රී ලංකාව බංගලාදේශයෙන් ඩොල මිලියන දෙසියක නයමුදලක් ලබාගත්තේ දෙදහස් විසියක වසරේ මැයි මාසේදී. ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට මුණ පෑ අවස්ථාවේදී අදාළ නයමුදල මෙරටට ලබාදීමට බංගලාදේශය කටයුතු කලා. මෙම නයමුදල යළි බංගලාදේශය වෙත ලබාදීමට ලක්රජය වෙත තුන්වතාවකදී කල් ලබාදී තිබෙනවා. එය අනුව මේ වසරේ ජනවාරි දොළස්වනි දින අදාළ නයමුදලේ පළමුවාරිකය ගෙවීමට නියමිතව තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාව මුණපා සිට සිටින ආර්ථික අර්බුදහමුවේ අදාළ ණය මුදල ගෙවීමට බංග්ලාදේශ යළිත් මාස 6ක සහන කාලයක් ලබා දී තිබෙනවා. ණය ආපසු ගෙවීමට සහන කාලයක් ලබා දීමත් සමග අදාළ සහන කාලයට අදාළවද පොලියක් එකතු වන බවයි බංග්ලාදේශ මහ බැංකු අධිපති අබ්දුල් රූෆ් තලුක්දර් ප්‍රකාශ කළේ. පසුගියදා ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් නුවර පැවති ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ස්ප්‍රිං සමුළුවේදී මෙරට මහබැංකු අධිපති නන්දලාල් විරසිංහ සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මාද වෙත අදහස් පල කරමිනුයි බංගලාදේශ මහබැංකු අධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. බංගලාදේශය වෙතින් ලබාගත් නයවාරිකයේ පළමු කොටස මේ වසරේ අගෝස්තු මාසේදීත් සැත්තැම්බර් මාසය වන විට එහි තවත් වාරිකයක් ගෙවීමට නියමිතයි. නයවාරිකය වෙනුවෙන් වූ ගිවිසුමට අනුව නයමුදල මාසතුනකින් ආපසු ලබා දෙන්නේ නම් ඩොලරේ අගේ ලන්ඩන් මූල්‍ය අනුපාතියට අනුව ගෙවිය යුතුවනවා. එහි පොලි අනුපාතිය සියට දෙකක් ලෙසයි අදාළ ගිවිසුමේ දැක්වෙන්නේ.